Målet er fortsatt det samme som i 1945 – å hindre nye verdenskriger. Eller som tidligere generalsekretær Dag Hammarskjöld sa det. FN ble ikke opprettet for å sende menneskeheten til himmels, men for å forhindre at den går til helvete. Dette og mer fikk elevene ved Kastellet skole i Oslo erfare under FN-sambandets lansering av den nye nettsiden opplevfn.no. Målet er at elevene på en morsom, lærerik og overkommelig måte skal kunne få kunnskap om hva FN er, og hvordan FN jobber, ved å orientere seg i animasjon, bilder og spill. Og kunnskapsministeren er svært fornøyd med de nye nettsidene. Ja, nå har jeg vært inne og sett og prøvd meg litt fram. Jeg syns dere har funnet en veldig god nettside som er enkel for elevene å ta seg fram i, og som på veldig komprimerte og effektive måter får fortalt liksom, kjernen i de ulike eh, delene av FN, historia og hvordan det er bygd opp. Jeg har lært eh, veldig mye om de forskjellige landene og hvordan de kan bestemme. Og at eh, liksom, det må være ganske mye enighet for at de skal komme gjennom med noe. Og som Kristin Halvorsen sa, at tar veldig, prosessen er veldig lang. Jeg tror det kommer til å slå an bra. Nå har vi allerede latt elevene her få prøve det i eh, en halvtime, og det ser ut til å fenge godt som det er så langt. Og mitt, eh, mine, eh, mitt førsteinntrykk er at dette her er lagt opp på en sånn måte at det burde passe bra for ungdomsskoleelever som en innfallsport til å lære mer om FN-systemet. Vi vet at med riktig bruk av nett og de ressursene som finnes der, så, finnes, så er det egentlig øh, et veldig godt hjelpemiddel for både elever og lærere som ønsker å jobbe litt mer variert og, øh, og få litt mer input fra andre steder øh, i forhold til opplæringa kanskje et litt mer spenstig eh, undervisningsopplegg, også for de som på en måte sliter litt med den eh, normale klasseundervisninga. Vi vet at mange elever, særlig på ungdomstrinnet, etterlyser mer varierte måter å jobbe på. Eh, når siden er så bra laget som det det var gjort nå, og det var godt gjennomført og faktaene sto ja, ordentlig forklart, så ja, syns jeg det var rævbra, egentlig. Disse sidene er lagt opp på en ganske enkel og lettfattelig måte, som jeg tror vil være en god, lage et godt grunnlag. Eh, og så ligger mulighetene åpne for å bringe det videre, eh, gjerne da via FN-sambandet sine ordinære nettsider.